Всем снова привет и добро пожаловать на канал Французские булки. Сегодня мы будем готовить картошку фри. На французском языке говорится ля фрит. Это идеальный гарнир под любое мясо. Мне больше всего нравится готовить ее с крылышками, либо с говяжьими стейками. Получается просто объедение. Сегодня все, что нам понадобится, это противень. Да, будем готовить на противне, фритюнься нам не нужна. А также не нужно растительное масло. И вообще стараюсь его не использовать при приготовлении пищи. Также нам понадобится паприка, соль и перец. Что касается картошки фри, мы не будем отваривать, чистить картошку. Мы просто купим картошку в магазине, картошку фри, скажем, такая, она в замороженном виде продается. Вот, поэтому, поэтому мы же идем простым путем, зачем все усложнять, да, и на все про все нам понадобится 30 минут может чуть больше. Все зависит от э, картошки, потому что она бывает разная, нарезки бывает тонкая, бывает толстая. Каждый случай сугубо индивидуален, так что приступим. Тем временем духовка у нас стоит уже на разогреве. Выставил температуру 200 градусов, подогрев э, верхней и нижней тены, так как противень будем ставить э, на среднюю высоту. Итак, высыпаем картошку в нашу картошечку. В зависимости от количества людей, на которые вы хотите приготовить. Я, в принципе, готовлю сегодня для себя, так что мне этого количества вполне достаточно. Следующее. Солим ее, солим. Вот, можно будет потом досолить, нет смысла сейчас сыпать много соли. И, конечно, соль также можно было высыпать в такое красивое блюдце, брать руками, солить, чтобы все было солидно. Ну, у нас же все просто, обычная пластиковая банка. Главное, чтобы было вкусно. Вот, посолили. Дальше добавляем паприку. Паприка также сугубо по желанию. Может кому-то это она не нравится. Мне нравится всегда добавляю паприку в картошку. Все это перемешиваем своими чистыми руками. Всегда моем руки на кухне, чтобы не подцепить какую-нибудь заразу там. В детстве так говорили. Так. Все это красиво раскладываем по противне. Можно проявить, конечно, долю творчества, сделать какой-нибудь смайлик. Э, либо сердечко. Все зависит от вашего <laughs> творческого желания, творческого подхода, потому что каждому приготовлению пищи нужен творческий подход. В принципе, у нас все готово. Теперь это нужно будет поместить в нашу духовку. Духовка разогрета, температура 200 градусов. Ставим на среднюю высоту. Оп. И выставляем на таймере 30 минут. По истечении 30 минут достаем нашу картошку и смотрим, что у нас получилось. Не только смотрим, но и пробуем. Ну-ка. Ммм, отлично. Отличная картошка. Все, подаем к столу. В итоге мы имеем э, хорошую вкусную картошку фри, <laughs> такую же вкусную, как и во фритюрнице. Так что всем приятного аппетита и до скорых встреч. Пока.